와와와와와와 Oh. Wow. て八方うまかちゃっちゲールすーすぐすぐうんのじびがきういおむがんおどおいどろゲールペジジそいうそかしけしけ Ooh, you know? Uh, mm. black. 「うんあは。 くすくういそうすうサメのたおやおやまていへいィンははあケールベジジ 오도 안방 음 노지비가 오잉 오는 identity. Aha. Gamamba, poe, happu. Kenru, detiti, odo. Oidoro,

すくすくウィン総数差ケイルンエティティオドフィリピンケールスーすくすくんが雰囲気オドすくすくウィン総さん。ヤマンバーポエポウ。すくすくウィンス数さん やぼほっ。 Hello? Cave Edit うどんすくすくウィンソースさイェールスーすくすくエディディエディディティケティケすくすくすくすくウィンソースさサメの竹 Oh. Ah! no, no, no, no, no, no. Oh boy, oh boy. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, no, no, no, no.